сот келатат Орныңыздардан тұрыңыздар. сот отуруму ачык деп Е, э, бала меники экенине күмөнүм бар эскертүү беремін. кыздар кыйналып калбаш керек козой болма кыйын болбос басчы сот сиздерге эскертүү анда тиги жаңы газ плита каяктан келди сот кеңеши бөлмөсүнө кетеді. Жақында коомдук биринчи каналда ашық айқын.